စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူရသော်ပြားရဲ့အဆုံးမယုံကြည်အားကိုမြတ်လို့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရသော်ပြားကစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရှိတယ်အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ဟာမြတ်ဓမ္မအရေးကြီးတယ် ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံသူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားလို့ရစိတ်ဓာတ်ပြန်ပြောညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာမှာအောင်မြင်မှုကိုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောညံမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောညံနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာချဆုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံနေခြင်းဟာကောင်းတဲ့အတင်တရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားဘာသာရေးကိစ္စမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဤစနစ်ဒီဆိုပါစို့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထကြံ့ခိုင်အောင်ကျင့်တာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရစေတတ်တဲ့အကျင့်တွေလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ဓာတ်အပြောင်းညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ပြောင်းတာရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကအစွမ်းကုန်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့သူမဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်လိုက်တာဆောင်ရွက်ဖို့တဏှာခရီးထဲမှာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်သွားသလိုပဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ထက်တန်းကိုရောက်စီးပွားရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မြည်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လောကမှာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအောက်တန်းရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလက်တွေ့အမတန်မှကြပြီးတော့လက်ရှိဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ဥတည်ချက်ထားသလိုဒီဘဝရဲ့အခြားမဲ့နောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ အနိကဘဝအတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်၊နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးဘဝကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုခြေပြုပြီးတော့ဤစနစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့ ကမ္မထာအထုတ်တယ်ကမ္မထာထိုင်တယ် meditation လုပ်တယ်ဆိုတာလေအဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားရနေသေးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကစမ်းစမ်းလောကရန်ဆိုတဲ့ဘုံတိုင်းနေတဲ့ကြုံတဲ့အခါ လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာရင်းရိုင်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတော့အဲ့လိုရင်းရိုင်သွားတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။သေလောယထာဧကခနောဝါတေနနသမေရတိကြောက်သားပဂတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာဘလောက်ကြီးမားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးပဲတိုက်တိုက်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ရွေ့သွားတယ်လို့မရှိနိုင် ထို့တူပဲယန္နာရဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလောကရန်ပုံတိုင်းနေဘယ်လိုပဲတိုက်ခတ်တိုက်ခတ်ရွေ့ရှားသွားတယ်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလောကရဲ့တဘာဝကိုလောကဓမ္မလောကဓမ္မလို့ခေါ်တာလောကမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တဘာဝ ယာရုဂုံသိစိစိတ်ဥစ္စာရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါရှိအချမ်းရာအကျော်ဆုံးရှိတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရှိတဲ့အခါမှာလည်းရှိတယ်ရှိဝခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘာဝအရာ လူတွေဟာနေတုံမြင့်တုံလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခံစားကြအဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့ခံစားကြတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါဖြစ်သွားတယ်။အကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့ကြုံသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။အေးကောင်းတဲ့လောကရန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း လူတွေဟာတက်ကြွမောင်းပါပြီးတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်ကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလည်းပဲကြုံကြုံမကောင်းတာလည်းပဲဆုံဆုံမိမိစိတ်ဓာတ်ဟာရဲရဲလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပဲပဂတိအနေထားမျိုးရအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နည်းစနစ်ကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲ။ဘာဝနာဆိုတာ တတိတရားတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတရားတွေတိုးပွားလာအောင်တမာတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်သဘောအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ပေးမှုဒီလောကရန်ကိုခိုင်ခတ်လောကရန်ရဲ့တဘာဝတွေကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရယ်မှုမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဗတာဝင်သူရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူး စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကီကိစ္စမှာလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စမှာလည်းပဲရှုံးညင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်။အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေက အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆင့်၃ဆင့်နဲ့၄ချက်နဲ့စနစ်ပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ကကိုချင်းတရားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရကိုချင်းတရားကောင်းလို့ရှင်အာကိုတခုဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံခံတယ်။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့သွားစေတယ်။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအာပြော့သိမ့်သိမ့်သွားစေတယ်။ငါမဟုတ်တာလောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ လူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူများတွေကကိုယ်အကြောင်းမသိတော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းသိနေတော့အရင်မဲကြီးတို့ကိုယ့်ကိုချင်းချောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ဟာတုံလုံးချောက်ချားနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်။ကိုချင်းတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရနိုင်။ဘလောက်ပဲအဆိုးနဲ့ကြုံကြုံငါမှအာကိုးစရာတိလရှိတယ်။ ငါကိုချင်းတရားတွေကောင်းတယ်မဟုတ်တာမပြောမမှန်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကုလောက်တဲ့ကိုချင်းသီလရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံကြုံဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းရင်သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု တမာတိဆိုတာလည်းလေစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရဖြစ်တယ်။တမာတိဆိုတာအာယုတကူတဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ။ဖွတွေးတီတွေးစိတ်တွေခြောက်ချားပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့သွားစေတယ်။အာယုတကူတဲ့ပုံမှာစူးစိုက်စိုက်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ် စုစုစည်းစည်းရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် unity is strength လို့ပြောကြတာလေ unity ဖြစ်နေလို့ရှင်အားရှိတယ်လို့ဆိုတာစိတ်ပါလဲထို့တူပဲစိတ်ကလည်း unity ဖြစ်နေဖို့လို့တမာတိဆိုတာ unity ဖြစ်နေတဲ့သဘော unity မဖြစ်ဘဲနဲ့ diversity ဖြစ်နေပဲဆိုရင်စိတ်ဟာပြောင်းညံ့သွားတာပဲ ထို့တူပဲလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲထို့တူလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ unity ရှိနေလို့ရှိရင်စီလုံးခိုင်မာနေတဲ့အခါမှာအင်အားပြည့်တာအဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်မျိုး diversity ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောညံ့တော့မှာဒါကဘာဝစိတ်ဓာတ်မှာလည်းပဲ unity ဖြစ်မှစိတ်ရဲ့ unity ဆိုဒီမှာတမာတိစွမ်းအားကိုပဲဆိုလိုတာ အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေကိုစူးစီးထားနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောကဓာတ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရဲရိုင်ခြင်းမရှိဘူးရွေရှားခြင်းမရှိဘူးကြံ့ခိုင်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်တမာတိစွမ်းအားနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြည့်ရနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါလဲ ဆင်ခြင်တုံတရားလို့ဆိုတဲ့အသိပညာပဲအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းနဲ့တွေ့တွေ့အဆိုးနဲ့တွေ့တွေ့အကောင်းတွေ့လဲစဉ်းစားတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့လဲစဉ်းစားတယ်အယံမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘူးကောင်းတာဆိုတာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံသိရင်လက်ခံတယ်ပယ်သိရင်ပယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေးတဲ့နာမတွေးတဲ့နာအများအားခွဲခြားပြီးတော့သိတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပညာကတော့အရာရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးတော့လွန်မှုချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအများအားကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်။ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တီလနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။တမာရီနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။ပညာရအောင်စီကူအထုတ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဓာတ်ချမ်းသာကြည့်လေပညာတတ်သူနဲ့မတတ်သူစိတ်ဓာတ်ဘယ်သူကပိုချမ်းခိုင်မလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမှပညာရှိတယ်ငါဘာမဆိုလုံတတ်တယ်ငါဘာမဆိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘလောက်အခက်အခဲတွေတွေ့တွေ့သူပညာအကုနဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာမရှိဘူးအရာရာမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကြော့ညက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဟိုတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာကြော့ညက်တာဖြစ်သွားဆုံးကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြော့ညက်မှုမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာသူများကိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အဆုံးအမမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေလောကမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် တစိတစောင်းနဲ့လောကမှာရှိသမျှဘာသာတရားတွေကိုနော်လေ့လာအခက်ခတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဘာလို့ဆိုရင်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေကြည့်တယ်နတ်ဆိုပြီးမှမြေပြင်ကနတ်နဲ့ကောင်းကင်ကနတ်ဒါပဲกว่าနော်နတ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတစ်ဖက်သားကိုအာကိုးတဲ့ဘာသာတရားတွေကြည့်ပဲဘယ်ဘာသာချစ်ချစ်ကောဆိုတာ အလေးပြုထားတဲ့ခါသာလေး call center teaching လို့ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုဘုံပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာအပြင်မကိုအားကိုးပြီးယုံကြည်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာကကိုယ်စိတ်ကိုကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တယ်ကိုယ်အားကိုကိုရတဲ့ဘာသာ ဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းသိရရှိလောကမှာအာကိုးစရာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာကိုးရမှာကိုယ့်ကိုယ်အာကိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြော့ညံ့ပြီးတော့မသွားအောင်သီလနဲ့ပံ့ပိုးမယ်တမာတိနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပညာနဲ့တော့ပံ့ပိုးမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ် အသိပညာတွေထက်မြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်မြတ်တော့လောကရန်တွေနဲ့ကြုံကြုံအဆိုးလောကရန်နဲ့မြင်မြတ်ပဲကြုံကြုံအကောင်းလောကရန်နဲ့မြင်မြတ်ပဲကြုံကြုံလောကသဘာဝကြီးကိုလိလိရှုပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းရိုင်လှုပ်ရှားပြီးတော့နှိမ့်ချသွားခြင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူး ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်တယ်အလွန်ပဲကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဘယ်သူကမှအာကိုရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်ကိုယ်ကိုလောက်ရတယ်ဆိုတာစိတ်တိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတာပေါ့ အရာရာမှာသူများကိုမော်ကြည့်ပြီးသူများရဲ့အဆုံးအမအဆုံးဖြတ်ခန်းနေရတဲ့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကသူများမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရသော်ဘုရားကတုံးတက်တစ်ခုမှဟောတယ်တပ္ပံပရဝတံဒုက္ခံသူများအလိုလိုက်နေရတဲ့ဒုက္ခမတမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာပဲအေးဒါကြောင့်မို့ ကိုအားကိုကိုပြီးကိုစိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်လာအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့နေစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစနစ်အတိုင်းသီလကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်၊သမာဓိတွေရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်၊ပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပေးမှလောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တရဖူကိုဆောင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကော။ဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူတွေရဲ့အတွေးဟာဘလို့များခြားနာနေလို့လဲညာစွာမှခြားနာတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲလှုပ်လှုပ် စိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးစိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးတဲ့မတူညီကြဘူးပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့စေတတ်တဲ့အတွေ့အမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့စေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေစ조사ပြီးတော့ဖယ်ရှားစိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်စေတတ်တဲ့အတွေ့အမျိုးတွေအမြင်မျိုးတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ် ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ရတယ်တရားနာရတယ်ဆိုတာဒါတွေသိအောင်နာနာပြီးရင်နာယုံနဲ့ကိစ္စပြီးလားဆိုမပြီးဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်နာချက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမှတန်ဆွမ်းနေလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะ exercise လုပ်อ่ะ physical exercise လုပ်ကြဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲကျမ်းမှတန်ဆွမ်းခြင်းလို့လုပ်ကြအေးကျမ်းမှတန်ဆွမ်းခြင်းလို့လုပ်လို့ရှိရင် ကျမ်းမှတန်ဆွမ်းစေတဲ့ဤစနစ်တွေဟုတ်လားလက်ဆက်တဲ့လေးကိုရှုမယ်ကိုယ်နဲ့တည်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်မမလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျမ်းမှရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာလေဒီလိုလိုက်တာလိုက်စားခြင်းဖြင့်လူတယောက်ဟာဒီကိုယ်ကာယကျမ်းမှမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတာပဲထို့တူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမှမှုကိုရဖို့ရအတွက်လည်း လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာမလေ့ကျင့်လို့ကတော့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်တွေ့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတာငါကိုအာကိုကြငါပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားငါကိုရောမြတ်မားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတုတ်တန်တစ်ခုမှဘယ်လိုဟောတော့ ငါအခုအသိဉာဏ်ကြီးရရှိကြတာဟာမမေ့မလျော့ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတာတဲ့သင်တို့တွေလည်းပဲငါလိုပဲအပမာဒလို့ဆိုရယ်မေ့လျော့ရှင်မူချင်းကင်းတဲ့တတိကြီးမားစွာထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်သင်တို့လည်းပဲကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရပြီးနောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာနော်ငါလည်းကြိုးစားလို့ရတာမင်းတို့လည်းကြိုးစားဘယ်တော့ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတယ် အေးမင်းတို့ငါရဲ့အမည်နာမတော်ကိုတတ်တတ်လိုက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်လာပြီးတော့သင်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စကားတခုမှမပေါ့နော်တကယ်ရောတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့ကယ်တော်မူပါပဲလုပ်နေရမှာပဲနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ ဒီအမတန်မှခြေနှက်စရာကောင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သို့တော့ကမ္ဘာလူဦးရေတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့လူဦးရေအများစုကတော့ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဟာရိုးရာကြီးလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ရိုးရာကြီးလိုဖြစ်နေကိုအားကိုကိုပြီးကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာအချိန်မနှောင်းသေးခင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီ စိတ်ဓာတ်ပြောညံသူဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံသွားတာတော့အလိုလျောက်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတွေးတွေကြောင့်ပြောညံညတယောက်တည်းနေတဲ့အခါကြည့်တယ်လေကြည့်ရင်သူဘာတွေတွေးလဲအော်ငါတယောက်တည်းဒါတခုမောင်လဲမောင်လိုက်တာအခုချိန်မြန်တရေကြီးလာရင်ဘယ်လိုနေလဲဟောကိုယ့်ကိုခြောက်တာလေ 6ရင်း6ရင်းကနေပြီး6ခန္ဓာကြာလာပြီဆိုပြီးတော့လမ်းတာဖြတ်အဲ့ဒီအတွေးကစအတွေးကစအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကအေးဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးငါတယောက်တည်းလေဘာကြီးလာခဲ့လာခဲ့ငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုဟောမကြောက်ကြအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုအားကိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာဒီ စိတ်ချက်ပြောညံ့သွားတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာဒီဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထားသို့တော်လည်းလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတာပဲဒီအခြေအနေတွေကလောကအတွက်ပဲဖြစ်စေ ဓမ္မအရေးရာအတွက်ပဲဖြစ်စေစိတ်ထက်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အရာဟာအတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထက်ပြောညံ့သွားတာဟာဘာကြောင့်စိတ်ထက်ပြောညံ့သွားတာတော့လို့သေချာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တော့ရသော်ဗျာဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာဟောထားတာဘယ်လိုဟောလဲသူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တသူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တ အလှပတွေကလည်းအမြဲတမ်းရှာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတာကိုမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အตาယာမှုကိုသာလိုက်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့ပေါ့နော်လောကကြီးမှာตาယာကိုကြည်နူးဝယ်တွေကိုသာလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ตาယာကြည်နူးမှုကိုလုံးဝမမောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားစေနိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအကောင်းကြိုက်တာဟုတ် အကောင်းကြိုက်တော့အကောင်းကြီးပဲသူကကြည့်တယ်အဆိုးကိုသူမစင်စားဘူးမစင်စားပဲနဲ့အဆိုးဆိုတာရုပ်တရက်သူစီမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဓာတ်ကျသွားအမှန်ကိုတွေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူကအကောင်းဘက်ကကြီးပဲကြည့်ထားဒါကြောင့်မို့သူဘာနုပတ်သိဆိုတာလှပတာတွေတင့်တယ်တာတွေဒါတွေကိုပဲအမြဲတမ်းစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှာကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ် ဒီအကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပျော့ညံ့စေတတ်တယ်ပေါ့ရဲရဲနဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမျိုးကိုမရစေနိုင်မဲနဲ့ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူလောကဒီကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေ ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်စေပျော့ညံစေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေအတွေ့မျိုးတွေမထားရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘလို့တွေးတုံဆိုအတုပါနုပတ္တိဝိရတံအမှန်မြင်တယ်သူကစရပါတယ်ဆိုတာအလုံးဟာပြောကြတယ်မို့လားလို့အင်္ဂလိပ်တို့အသုံးရှိတယ်လေအလှဆိုတာ ဒီ beauty is skin deep ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေအပေါ်ယံလေးပဲလှတယ်မလှဘူးဆိုတာအပေါ်ယံလေးပဲအရေးပြားလေးပေါ်မှာပဲဆုံးသက်နေတယ်လို့ဆိုတာပြောကြအဲ့ဒါကအမှန်မြင်တာပဲအမှန်မြင်တာပဲအလှအပအသာအရာလောက်ကိုဒါမေမောကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာ အမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြည့်ရှုတတ်တယ်ပေါ့လှတာကိုလှတယ်လို့ကြည့်တတ်တယ်မလှတာကိုမလှဘူးလို့ကြည့်တတ်တယ်အလှနဲ့မလှခွဲခြားပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကတော့စိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်ရင့်တန်စေတတ်တဲ့အတွေ့အလို့ဒီလိုပြောတာနော် အေးအကောင်းကြိုက်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်သွားတတ်တယ်အကောင်းကြီးတယ်မကြိုက်ရဘူးအကောင်းလည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပိုလို့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာမိမိမူမူဖြစ်ပြီးတော့နေပြီဆိုရင် သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေဝင်လာတော့ဆိုရင်လောဘဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတော့ထိုတွေ့တာမှုကြောင့်ရရှိလာမဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဆိုတာတွေကိုမျောလင့်လာတယ်မျောလင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးကြိုးဆဆလုံးမရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုသူကမလုပ်တော့တက်တက်တာတာနေပြီးတော့စိန်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပေါ်လာတယ် ပေါ်လာလေးအတွက်ကြောင့်သူစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြောညံ့သွားတယ်လောကမှာကြည့်ပေါ့စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေလို့ရှင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလူဘူးရေးလုပ်လို့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေလို့ရှင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်သိပြီကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လုပ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်အလှပကိုအမြဲတမ်းအလှပကိုသာရှာကြည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပတဲ့သာလက်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဖြစ်တတ်တယ်အေးအမှန်ကိုသိပြီလောကကြီးမှာအလှပဆိုတာရှိတယ်မလှမပတာတွေလည်းရှိတယ်တင့်တယ်တာရှိတယ်လို့မတင့်တာတွေလည်းရှိတယ်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ စိတ်ဓာတ်ဟာပြောညံပြီးတော့မသွားဘူးကြန့်ခိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိတယ်။ဟောပညာနဲ့အမှန်သိတာမသိတာဒီလိုကွာသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပြောညံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိန္ဒြိယေသူအတံဝုဒ္ဒံမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့မနတို့ဆိုတာလူတွေရဲ့ဒီပြမနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ sense organ တွေ6မျိုးရှိ sense organ တွေ6မျိုးရှိတယ်မျက်စိနဲ့ပြင်ဘက်ကအဆင်းအာရုံတွေဆက်သွယ်တယ်နားနဲ့အတန်တွေဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုဆက်သွယ်တယ်လျှာနဲ့အရသာကိုဆက်သွယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေကိုဆက်သွယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးသိတဲ့အာယုန်တွေကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဟောပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ organ တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ လုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလက်ခံနေတဲ့ဟာကိုလက်ခံလို့မလက်ခံနေတဲ့ဟာကိုလက်မခံပဲမြင်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျက်စိအမြင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်လို့လောဘဖြစ်တာမထိန်ချုပ်ဘူး မကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လို့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမထိန်ချုပ်ဘူးနားကအတန်ကြားလို့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်လည်းလောဘဖြစ်တာကိုမထိန်ချုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အတန်ကြားလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းမထိန်ချုပ်ဘူးကြည့်လေတစုံတယောက်ကကိုယ့်အပြစ်ကိုလာပြောလိုက်တယ်တယောက်ယောက်ကလာပြောတယ်ဘယ်လိုပြောနေတယ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုပြဿနာတက်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာလောဘဖြစ်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကပျော့ကျသွားမှာပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်မျက်စိကလှတာပါတာမြင်တဲ့အခါမှာသဘောကျတဲ့စိတ်တွေပေါ်သလားမျက်စိကကိုမမြင်ကျင်တဲ့အရာမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တာတွေဖြစ်သလားဟော လောဘဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်အိန္ဒြေကိုမထိန်ချုပ်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အိန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်အောင်အိန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်တယ်မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုတာမကြည့်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနားမထောင်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်စရာရှိမြင်မှာပဲလေမြင်စရာရှိမြင်မှာပဲနားကလည်းကြားစရာရှိကြားမှာပဲအနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရလို့ မမြင်မဲ့နေမျက်စိကန်းတဲ့လူတွေဒီကိစ္စတွေအောင်မြင်နေမှာပေါ့နားကန်းနေတဲ့လူမကြရင်ဒေါသငြိမ့်နေမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်ထိန်ချုပ်ရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်နားကကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှုလိုက်တဲ့အနံ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ် လျံကအရသာခံရတဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်အောင်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားမတည့်ဘူးပေါ့ဝက်သားမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွေးတို့ရှိတယ်ဝက်သားမတည့်ဘူးဆိုတာရှားကနေပြီးတော့ဝက်သားအရသာတွေးလိုက်တယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးအဝါစားပြစ်လိုက်တယ်တွေးတွေတက်ရောအချိုကြိုက်တယ်စီချိုရှိတယ် စီးကျိုရှိတယ်အချိုကြိုက်တော်လဲစီးကျိုရှိတဲ့အခါရှာကနေပြီးတော့အချိုတွေ့တဲ့အခါမထိတ်ချုပ်ဖဲနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါစီးကျိုတက်ပြန်တယ်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်ထိတ်ချုပ်ကလျှာကိုလည်းလျှာကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုလဲဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်အောင်ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကလုံးဝလုံး အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယေတုအတ္တဝုတံနဲ့မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြဿနာတက်တယ်တေချာအိန္ဒြိယေဆိုတာ sense organ 6မျိုးကိုပြောတာဒီနေ့နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူးနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူး လျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့မရှိဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့မရှိဘူးစိတ်အကြံတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပြဿနာတွေနဲ့လုံးလက်ခပြီးစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့စေတတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုဖြစ်ဖို့အတွက် မျက်စိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတာတွေကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အခြေအနေတွေကိုထိ ंछ ချုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မျက်စိကမြင်တာမြင်ပါစေမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိ ंछ ချုပ်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိ ंछ ချုပ်မယ်နားကကြားသမျှအတန်ဒီပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိ ंछ ချုပ်မယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိ ंछ ချုပ်မယ် လျာကအရသာခံရတဲ့အရသာပုံမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကာယကထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေပုံမှာစိတ်ကကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေပုံမှာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယေတုတုတံဝုတံယသိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်မှုရှိရမယ်မထိမ့်ချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်ပါလားနော်မထိမ့်ချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့် ပြဿနာတစ်ခုတော့ဖြစ်မှာပဲသိကြတယ်မတဲတာစားမိရင်လည်းပြဿနာပဲမကြားတဲ့နာကြားမိရင်လည်းပြဿနာဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုမထိန်ချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်ဒါတွေကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ် ဘောဇနမိဆံမတ်တင်ညုံလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအစာစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာလေအစာစားပြီးအသက်ရှင်ကြဒီအစာအာဟာရဟာလူအတွက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းတိုးတက်စေတယ်လို့ကျန်းမာရေးကိုလည်းပျက်စီးစေတတ်တယ်အစာအာဟာရအသက်ရှည်စေတတ်တယ်လို့အသက်လည်းတိုးစေတတ်တယ်ဘုရားအလောင်းတွေကြည့် ကံတရားနဲ့သွားပြီးတော့မတွေ့နိုင်နဲ့ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဘယ်ပုံမှာမိပြီးတော့လူအသက်ဟာရှိတာတိုးတာဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုရင်ဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိဇာတိဥဒုကြောင့်အသက်ဟာတိုးတာရှိတာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အစာအာဟာရကြောင့်လည်းအသက်တိုးရှိပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ် ကံတရားကံတရားကကြီးပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အစာအာဟာရဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထက်ပြောင်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးသူကဘောဇနံမိစမတ္တညောအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုသူမသိဘူးတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အစာစားခြင်းကြောင့်သူ့မှာပြဿနာဖြစ်တယ်။ဈာမရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအပေါ်ဆုံးအပြစ်ပဲ။အဲ့ဒီတည်းကြီးမားလာလို့ရှိရင်တော့အသက်တူခြင်းဆိုတာတွေထိအောင်ဖြစ်ပေါ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အာကမ္ဘာထရိပ်တာတွေမှာဝင်တဲ့အခါမှာလေ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်ញင်ကြရတယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ကိုပေးထားတာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်เสียဘူးဤသည့်စားပွဲအမေမေကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေရှင်ပြဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးယူရုပြော်ပါကစားဖို့ကစားနိုင်အောင်ယူပြော်နိုင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ အသားရည်ပြည့်ဖြိုးအောင်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့လေမြူရွယ်မှန်ကြွလှပရေစင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးဒါတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အစာမစားပါဘူးဒါတွေတက်စားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့လေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှိအောင်တည်လျက် ပထဝီယဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တတ်အောင်အစာစားခြင်းကြောင့်အစာကိုမိပြုပြီးတော့သဗ္ဗတတ္တအာရထိတိကာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာရကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်စာစားတယ်အသက်မြတ်တမ်းမမောပညာတတန်းရှိသည်မြတ်ကိုယ်တတန်းရှိသည်မြတ်အသက်ရှိသည်မြတ်ဟာ ပင်မနှွမ်းတဲ့မှုမဖြစ်စေရဘူးဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စာဒါဟာအတိုင်းတာကိုသိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစာစားတဲ့အခါမှာအစာကြေလွယ်တဲ့အစာကိုစားရမိမိနဲ့တော်တာကိုပဲစားရတော်တာတောင်မှပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရမယ် ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာဝေဒနာဟောင်းသစ်မဖြစ်စေရရပိုက်မြတ်လက်ခတ်သိမ်းပြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသည်ဆိုဟောဝေဒနာဟောင်းသစ်မဖြစ်စေရမစားဘဲနေလို့ရှင်အစာအိမ်ဟုတ်လားထိခိုက်မယ်မစားဘဲနေဝေဒနာအဟောင်းကရှိနေစားလောင်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာအဟောင်းလို့ခေါ် ဝေဒနာအသစ်ဆိုတာအစာလွန်ငင်းကြောင်အစာမကြေတာတို့ဗိုက်အင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဝေဒနာအသစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာအဟောင်းကိုလည်းပျောက်စေရမယ်ဝေဒနာအသစ်ကိုလည်းမဖြစ်စေရဘူးရှားပိုက်ပြန့်လက်ဆိုသွားလို့လာလို့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းုံလောက်ပဲစားရမယ်အလွန်ကြီးမစားရဘူးဟောရတွေကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စားကြတာစားမယ် တဲ့တာရောမတဲ့တာရောကြိုက်တာစားလိုက်တာစားပြီဆိုလည်းအတိုင်းတာမရှိဘူးအေးလူတွေကပြောကြသေးတယ်နော်ဝါဝါစားပြီးစောစောသိမယ်ဆိုတဲ့လူကအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ရတတနာဆိုတာကိုမဆုံးလွတ်နိုင်ကြဘူးမဆုံးလွတ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုဒီမှာအစစရာကိုယ့်ကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကောကိုစားတဲ့အစာဟာဘာအတွက်စားတာလဲအစာစားသမျှကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုတော့မဖြစ်เสียဘူးတဲ့အသက်ရှင်ဖို့စားတာကဖြစ်ရအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတာကဖြစ်ရပညာရှာနိုင်အောင်အများကျိုးကိုကျိုးဆိုတာလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စားတယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်တဲ့စား ဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစားရတောင်မှပဲစနစ်တကျစားဖို့သင်သွန်သင်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာပြဿနာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားသလိုဖြစ်ပြီးအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံသူဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာရှုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာအရှုံးကြီးမဖြစ်ရလေအောင် ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စားတဲ့အစာအစာပြီးတော့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ကြဒါမှစိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။ဟောဒီဒေသနာတော့မှဒီလိုဟောတာနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဆေးလိုပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်လက်တွေ့လိုက်နာဆေးဆိုတာ မတော့ပဲနဲ့ပလင်းနဲ့ထဲထားရင်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလည်းနာယုံနာမှတ်ယုံမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်နာจิตသုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဘာအကျိုးမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချမှအကျိုးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဟောစိတ်ဓာတ်ပြောညံသူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူရဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ် နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ထပြောညံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကုတိတာအပြင်းထူခြင်းပဲအပြင်းထူတယ်နော်အိပ်မိရင်လည်းမထတော့ထိုင်မိရင်လည်းမထတော့အပြင်းထူဆိုတာဟာဘယ်နေရာတက်တက်တာတာနေရပါမလဲဆိုတာအပြင်းထူတယ် တက်တက်ကြွကြွလုံးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဘူးထိုင်မိရင်မထားတော့ဘူးအိပ်မိရင်လည်းမထားတော့ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုံပုံမျိုးအတွေးနဲ့တည်းမဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့ပုံပုံမျိုးအဲ့ဒါကိုအပြင်းထူသူလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အပြင်းထူတဲ့ပုံပုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကုတိတလို့ခေါ်တယ်ကုတိတဆိုတာရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်နဲ့မြုပ်သွားတဲ့ပုံပုံလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအပြင်းထူတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားမှာပဲနော်သူ့ကိုသူဟာလူသိထင်ရှားဘဝရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလူတွေအတိုင်းဝိုင်းကနေမြုပ်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဩပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ရှည်ထဲမှာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားသလိုပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူလောကမှာထက်တန်းကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒီပြေးမှုဟာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုအားပေးရပြင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမပြင်းအောင်ကိုယ့်ကိုအပြင်းကိုနှိမ်နှင်းပေးရဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးမတယ်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်မယ်ဆိုတာနော်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်တယ်တချို့ကြတော့နောက်ကပြင်းကလည်းချတာတော့ပါသေးတယ်နော် ပြင်းတယ်ဖြင်းတယ်ပြင်းကနေဆိုရိုက်ခံအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်းရဲ့နောက်မှာအဖြင်းရောက်တတ်တယ်ပေါ့ပြင်းရခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့မှုတွေမကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြင်းထူသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့နောက်ဒါပြင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်တတ္ထယုံကြည်သူ ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ကိုအားကိုးသူယုံကြည်သူဖြစ်ရတတ္ထာဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတ္ထလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ် သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်တမာတိထူထောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အသိပညာတွေတိုးတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ confidence ဆိုတဲ့တရားစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ဓာတ်ကြခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်ဒါမို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တရားစွမ်းအားတွေကိုယ်တိုင်မှာမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့စိတ်သက်ပြောညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ပြောညံ့သွားလဲဟိနဝိရိယကျိုးစားအထုမှုတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ထားတယ်ဟိနဝိရိယဝိရိယဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့မှာလုံးဝကိုမရှိဘူးကြီးပွားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတတ်တာသလိုနေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟို 950ဇက်ထဲမှာရာဇကုံပါဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပြင်ကတော့စံချိန်ကျိုးအောင်ပြင်တယ်နော်ဒီနေ့မှပက်ကြည့်လောက်တော့မသွားဘူးတဲ့တော်ထဲမှာအဲ့ဒါသွားနေတာတရွေ့ချင်းလေးရွေ့နေတဲ့ပုံကုံမျိုးအမေသူကလည်းသူ့အတွေးနဲ့သူပဲမင်းဒီလောက်ပြင်းလို့တော်ထဲမှာအခုလိုဒီစံချိန်နှုံးနဲ့သွားနေလို့ရှင်တော်မိလောင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘေးကလူ တက်တက်လက်လက်မြန်မြန်သွားမှာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်သူကပြောတယ်မပူနဲ့ကိုလူတဲ့လူဆိုတာကံရှိတယ်ပေါ့တောမိလောင်တဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာ6ကဘာရှိရင်အဲ့ထဲပဲလှိမ့်ချလိုက်ပြီတဲ့သူ့အတွေ့အသူ့အတွေ့အနော်အဲ့ဒီလိုပဲအပြင်းဆန်ချိန်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံလဝိရိယလုံးဝမထုတ်ဘူးတဲ့လုံလဝိရိယမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ် လူဘဝမှာအထက်တန်းကိုရောက်မလာဘူးစီဝါရေးဘက်မှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးပညာရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးလူမှုရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးဘယ်နေရာမှအထက်တန်းမရောက်လာဘူးပြောညံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရတယ်လဲဆိုရင်သူကြတတ္တံအာရထဝီရိယံတဲ့ဝီရိယကိုလုံးဝမြင့်တင်ထား ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူက active ဖြစ်တယ်မနေမနာစ조사အထုတ်တယ်သူများနဲ့မတူလုပ်ငန်းကင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလရှိတယ်ဇွဲရှိတယ်ဇွဲဆိုတာစီဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုပြောတာဆွဲရှိတယ်ဟာလှုပ်လှုပ်လှုပ်နောက်မဆုတ်ဘူးအောင်မြင်သည်ထီအောင်ကြိုးပမ်းတယ်ကဘာမှာထင်ရှားကြော်ကြားသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဇွဲလုံးကကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာဆွဲလုံးလာကြောင့်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေနော်ဒီဝီရိယရှိရင်ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲကြိုးစားကဘုရားဖြစ်တယ်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံလဝီရိယရှိပြီးလုံလဝီရိယထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်လာတယ် ဟောအလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီခေါ်သွားလိုက်တာကောင်းပြီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအဆုံးသတ်ခြင်းမတူဘူးလေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တံဝေပတ္တိမာရောဝါတော်ရုတ်ခံဝဒုက္ကလံမြစ်ကဘာမှာပေါက်တဲ့သစ်ပင် ရေတိုက်စားလို့အမြစ်တွေကလည်းပေါ်နေပြီရေကဘာမှာရေကလည်းတိုက်စားတယ်ကဘာကလည်းပြိုးနေတယ်လေလေးမတွလိုက်နဲ့ဝုံးဆိုပြိုကျသွားမှာပဲလေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာလောကရမုံတိုင်းလေးနည်းနည်းလေးနဲ့မတွလိုက်နဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲဟောစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာမရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ဟာလေလေးတွလိုက်တာလည်းပဲလဲကျသွားသလိုအမြင့်ထောင်ပြီးတော့လဲသွားသလိုပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲ ကြုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖော်ပြပြီးဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့ဆိုရင်နော်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပါတယ်တံဝေနပတဟတိမာရောစัจจิမေတ္တိကဘယ်လိုမှမလွန်မှုနိုင်ဘူးတဲ့ဝါတောတေလံဝပပတံတာမန်တိုက်တဲ့လေလေးဟာ၆တောင်ကြီးကို ရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်လှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်အမတန်ပြင်းထန်တဲ့ပုံတိုင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲကြောက်တောင်လေးကိုရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးကြောက်တောင်ကြီးကဲလို့ကြမ်းခံပြီးတော့အရာရာမှာအောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်လို့ဟောဒီဒေသနာတော်ဟာဒီလိုဆုံးမလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာမှတ်သားပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုမြင့်တက်နိုင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင် တတဝါများစွာတတဝါများစွာဟေးရန်กว่าဟေးရန်กว่าသံသာကြပါစေ ကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြပါစေဒုရဆန္ဒပြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြပါစေဒုရဆန္ဒပြပါစေဘုလံကဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာ မနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းဝေလာမင်းနဲ့ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံတွင်မဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစဉ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခဝေဒနာစင်္ထာဝရအေမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတာဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်จิตနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြပုံသည်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံဒုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်း